Siamo Tomalitz, siamo felici di suonare qua, siamo il gruppo militante francese, anarchisti e antifascisti. Siamo più, Rainbow, Leonard Cohen, Partisan Song. Let's begin!